いこんにちは清松です無事ベトナムに到着しました、まあ、入国する時はあのコロナウイルスの影響であの健康状態のなんかメディカルの紙を書いてくれって言われたんですけどあのまあ実際に入国審査の時には提出することなく、まあ、通常の通常通り入国することができましたありがとうございますそれではこれから、えー ハノイの方に向かってでそれからあのー、なんだバスに乗って、えー、ラオカイに向かって明日サパの方に向かいます今回ポータル申請頑張ります without your っときましたファンシーパンえー、すごいですねここは、えー、今、えー、ケーブルカーとロープウェイで15分ぐらいかけて上まで上がってきました、えー、これから、えー、ポータル申請の方、えー、ポケストップの申請の方をしていきます楽しみですねすごいですよねこの景色 どこを見ても絶景な感じですねはいそれでは楽しんでいきたいと思います It's our light. It's our lives in hindsight. And as I lay here in the street.